Na sua mente tudo foi a prova Tipo estaca zero, claro que tava tudo combinado Vamos ser que aquela é lenda ah, Agora é vinda Pela frente eu tenho eternidade Tô fazendo história, posso explica por que teu herói Tá compactuando com o mal Tá conectado, mas agora eu falei Uma hora acaba A queda do trono tá feroz Depois vai melhorar Na velocidade da luz faz Dentro de você de repente Tudo foi a prova Tipo estaca zero, claro e tava tudo combinado Vamos ser sinceros, aquela lenda negócio chama essa atenção de fora Pena que eu não quero agora lembrar ah, Aquelas intenções Uma obra toda tempestade passar Decretar o fim no início Sinal de recomeço Contra a vontade da crença Pra subir tiveram que parar Agora lembra quando viu caindo tudo véu Permitiu-se perdoar vontade de voltar Pra dentro de você Não tive pressa quando vi o universo cantar Não tive vindo assim desde a tua velha infância Conflitando calcinha Confesso me vi só Necessário calma Presta atenção no céu Vai refletir aceita Efeito borboleta é. Vai refletir Beleza aqui Tenta aceitar Efeito borboleta é.